Merhaba arkadaşlar. Gameplays and Analytics kanalının ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Black Desert Online'de yeni başlayanlar için hızlı bir şekilde nasıl kasılır, soft en kolay yoldan nasıl ulaşılır onu göstermek istiyorum. Karakterimizi main yan görevler ile sadece oyunun verdiği itemleri kullanarak başka itemlere vakit ve nakit kaybetmeden 56 leveler açlıyoruz. 56 levelde Awakening ya da Succession skilllerimizi edinip yine main ve yan görevleri yaparak oyunun itemlerini 59 levele kadar geliyoruz. 59 levele kadar Kamasilio ve Draykan bölgesindeki görevlere başlamayın. Sadece Balenos, Serendia, Media, Kalfion ve Valencia bölgesindeki görevleri yapın. 59 leveleri açlarken Jenga Sherakun Tom of Wisdom kitabını veren görevi yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Bu itemi ne kadar erken elde ederseniz level rushlamanızı o kadar kolaylaştırır. Görevlerden gelen XP'nin %30 daha fazla olmasını sağlıyor. Bu item sayesinde Balenos, Serendia, Calpheon, Media ve Valencia bölgesindeki görevlerden 58 levele kadar görev başı %1.3 X, 58-59 arası ise %1.04 exp alıyoruz. 59 olduktan sonra bu bölgelerdeki görevlerin verdiği exp aşırı derecede düşüyor. Bu noktada Kamasilve ve Draykan bölgesindeki görevlere geçip diğer bölgelerle vakit kaybetmiyoruz. Bu iki bölgedeki görevler 61 levele kadar görev başı %1.3 exp veriyor. Ama bu sadece combat exp veren main görevler ve tüm yan görevler için geçerli. Daily ve repeat görevler combat exp verse dahi %1.3 X vermiyor, çok daha az X veriyor. Bu görevler ile karakterimizi 61 level yapıyoruz. Bu sırada bütün topladığınız eşyaları marketplace'te satın. Kastığımız her şeyi silver'a çeviriyoruz. Bunun nedeni alacağımız itemler uğraşıp yapmaya değmeyecek kadar ucuz itemler ve oyunun verdiği fail stackleri bu itemler için harcamayın. Belli bir aşamaya gelene kadar bütün itemleri marketten satın alacağız gold ihtiyacı çekmememiz için de her şeyi markette satacağız. Görevleriyle 61 levele gelirken bir yandan da topladığımız paralarla görev itemlerinden sonraki ilk aşama setimizi yapıyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz ilk aşama Gear'ımız. 180 main AP, 176 Awakening AP, 268 DP. 3 Green Armor Set, 3 Rosar Main Weapon, 3 Green Awakening Weapon, Tree Green AP veren saf weapon'ı alıyoruz. Ben Witch üzerinden gösterdiğim için Tree Steel bir aldım. Klasınız ne olursa olsun saf weapon'ınızı AP veren e, yeşil itemden alın ki hızlı bir şekilde gelişebilmek için full grinding yapacağımız için bize AP olanı gerekiyor. Bu aldığımız Tree Green Weapon ve Armor'ları Ultimate Reform Stomp ile Ultimate hale getirip ekstra AP ve DP kazanmayı unutmayın. Takılarımızı ise haritanın belli bölümlerinde bulunan moblardan belli sayıda keserek Asıl set yapacağız. Tree ringlerimizi Helmpost bölgesinden, Tree beltimizi Elric Shine'dan, Doğu ringlerimizi Wandering Rock Den'den, Doğu Necklace'ımızı da Abandoned Iron Mine'den alacağız. Tabii ki bunları 61 level olduktan sonra değil, 61 level'e kasarken yapmamız gerekiyor. Çünkü özellikle Kamasilo bölgesine geçtikten sonra bazı görevler oyunun verdiği itemlerle yapması zor olabiliyor. O yüzden ikisini bir arada götürmeniz lazım. Özellikle Asulo aksesuarlarını 59 level'e kadar almaya çalışın. 60-61 levelden sonra farklı takılara geçeceğiz. 61 level araçlamamızın amacı hem bu nokta şu an sadece görev yaparak hızlı bir şekilde ulaşacağımız tek basamak hem de Trick Reskent'e eşdeğer AP veren kapot yeri. 61 levele gelirken yaptığımız Kamasillo görevleri sayesinde Forest Eye E-Ring'lerine geçeceğiz. Bu noktada iki E-Ring'imizi değiştirdik. Bir de ringimizi kapote yaptık paranızı ilk önce tri kutuma yatırın. Sonrasında tri kızarka, triden de ve yonaları ile kapatıyor ringimizi alıp ekranda gördüğünüz gear'ımıza ulaşacaksınız. Bir aşamada Succession oynayan arkadaşlar Dandelion kullanmayacaklar için direkt Tree Kızarka'ya ya da Tree Black geçebilirler. Kızarka'ya göre kat kat pahalı bir item olabilir ama tek silah kullanacağınız için paranızı bu yönde harcamanız mantıklı olacaktır. Awakening skilllerini kullanan arkadaşlar için biraz lüks bir item olduğundan Kızarka'ya devam etmeleri gerekiyor. Bir sonraki adıma geçmeden önce Igor Bartali'nin Adventure Log'unu yapmayı unutmayın. Artı 4 AP ve fail stackler buna zaman harcamaya değer. İkinci aşamadaki Jiren's ile rahat bir şekilde Shira Ruins ve Blood Wall Settlement'da kasmaya başlayabilirsiniz. Bu bölgeler kasmak için düşük AP gerekmesine rağmen dropları gayet iyi. Rotasyonları öğrendikten sonra hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Bu noktada topladığınız Blackstone'ları memori fragmentleri biriktirmek isteyebilirsiniz. Öncelikle Tricerap Necklace ve Tree Basilisk Belt'i marketten alın. Bunlar için malzeme harcamaya değmez. Sonrasında sırasıyla kutum, dandelion ve kızarkayı TET ile değiştirmeye çalışın. İster oyunun verdiği facetekleri kullanıp biriktirdiğiniz malzemeler ile TET basın, isterseniz satıp üzerine ekleyerek marketten satın alın. Ama bence e, hala topladığınız her şeyi satıp marketten TET silah çekmek daha mantıklı. Çünkü oyunun verdiği facetekleri tri tet Boss takılarda kullanmak daha faydalı olacak. Silahlarımızla tetreye geçirdikten sonra 3. aşama tamamlanıyor. Bu noktada 224 main AP, 126 Awakening AP, 266 DP'miz oluyor. Bu noktada sizin için uzun bir süre Mansion Forest grind bölgesi olacak. 61'de yaptığımız gibi bu sefer de 62'ye rushlayıp e-ringlerimizi kapatıyor e tamamlıyoruz. Bir yandan da kastığımız paralarla triogre yapmaya çalışıyoruz. Bunu kesinlikle oyunun bolca verdiği failstacklerden kullanıp kendiniz basarsanız daha iyi olur. RNG yüzünüze gülerse çok kar elde edebilirsiniz. Ya da aynı fiyata denk gelebilir ama kesinlikle zarar etmezsiniz. Stackleri kendiniz yapmaya çalışırsanız zarar etme olasılığınız var. Triogre ve Kapotya e-ringleri tamamladıktan sonra AP'niz yeni başlayanların soft cap'i 246 AP'ye ulaşacak. Bu AP ile parti bulabildiğiniz zamanlar Mirimok'ta kasabilirsiniz. Silver getirisi neredeyse Manşom ile aynı fakat çok daha fazla X veriyor. 62'den sonra Xp'in pek bir önemi kalmasa da insan o X barının ilerlemesini görmek istiyor. Armorlarımızı Ted Boss şiiri yapana kadar Miramok Manşov'un kasılabilecek en iyi slotlar. İkisinin yan yana olması da ayrı güzel. Partınız yokken Manşov, parti varken Miramok. İzlerimizde Ted Boss yaptıktan sonra ekranda gördüğünüz son aşama tamamlanacak. Igor Bart'ı Adventure Log'un verdiği AP ve DP sayesinde 244 main AP, 246 awakening AP, 310 DP'miz olacak. Bu noktadan sonra X kasmak istemediğiniz sürece bir nokta kasmanızın hiçbir anlamı kalmıyor. Manşom ise komple bitti Artık harcadığınız saatlerin fazlasıyla karşılığını alabileceğiniz Arkman Temple'da kasmaya başlayabilirsiniz. 4 aşamalı Gear videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan şeyler ya da merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa videonun altına yorum atarak ya da mail yoluyla sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.